Στο σημερινό επεισόδιο θα επισκεφθούμε ένα ιστορικό φρούριο στην περιοχή του Λόβετς, το οποίο αποτέλεσε το τελευταίο οχυρό που έπεσε πριν οι Οθωμανοί Τούρκοι καταλάβουν όλη τη Βουλγαρία και αργότερα ήταν ο τόπος όπου οργανώθηκε η Επανάσταση εναντίον τους. Μείνετε μαζί μας για να μάθετε το σύντομο ιστορικό αυτού του σπουδαίου μνημείου. Επίσης, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας κοινοποίηση και να πατήσετε το κουμπί με το καμπανάκι ώστε να λαμβάνετε πρώτες ειδοποιήσεις για όλα τα καινούργια μας επεισόδια. Ευχαριστούμε πολύ. Το φρούριο Ρόβεκ έχει θέα στο Λόβετ από τον λόφο Χιεσαρλάκα, αν το λέω σωστά, στη δεξιά όχθη του ποταμού Όσαμ. Ήταν μέρος του χειροματικού συστήματος που σχεδιάστηκε για να προστατεύει τις προσεγγίσεις προς την πρωτεύουσα Τάνοβο και το πέρασμα Τρόγιαν, το συντομότερο μεταξύ Βόρειας και Νότιας Βουλγαρίας. Ο αρχαιότερο οικισμό σε αυτή την τοποθεσία θεωρείται ότι είναι από τη Χαλκολιθική εποχή, γύρω στα 4 με 3.000 π.Χ. Εκεί ανακαλύφθηκαν νήματα κατοικιών, θράσματα αγκίων και μια εφαρμογή χρυσού. Οι αρχαιολογικέ ανασκαφέ δείχνουν ότι στη θέση αυτή υπήρχε και θρακικό οικισμό. Το φόριο χτίστηκε στη Ρωμαϊκή εποχή. Είναι περισσότερο γνωστό ω το μέρο όπου υπογράφηκε η συνθήκη ειρήνη του Λόβετ με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία το 1187 σηματοδότησε τη γέννηση της δεύτερης βουλγαρικής αυτοκρατορίας, βρέθηκαν τα ερείπια 7 εκκλησιών που αντιπροσωπεύουν τρία διαφορετικά αρχιτεκτονικά στυλ. Ένα γιγάντιο μεταλλικό σταυρό είναι τοποθετημένο μέσα στο φρούριο. Μπορείτε να το δείτε σχεδόν από κάθε σημείο στο Λόβετ. Το φρούριο σήμερα είναι από τα πιο δημοφιλή ορόσημα στο Λόβετ. Κηρύχθηκε μνημείο αρχιτεκτονικής. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα παρουσιάζουν τα δύο αρχαιολογικά ευρήματα αργυρών νομισμάτων που απεικονίζουν τον Τσάρο Ιβάν Αλέξανδρο 1301-1371 και τον γιο του Μιχαήλ. Το πρώτο αποτελείται από 16 νομίσματα σε ένα δοχείο, ενώ το άλλο αποτελείται από 1430 νομίσματα σε μία στάμνα. Το φρούριο Λόπετ ήταν ένα από τα τελευταία οχυρά που κατακτήθηκαν από του Οθωμανού πέφτοντα το 1446. τι ανασκαφές ανακαλύφθηκαν πολλά στολίδια, αντικείμενα καθημερινή ζωή, εργαλεία και αγκία. Τον 13ο και 14ο αιώνα ήταν η ακμή τη Μεσαιωνικής πόλη, το διοικητικό, πνευματικό και εμπορικό κέντρο της. Ο δεσπότης του Λόβετ, Ιβάν Αλέξανδρος, εξελέγει βασιλιά της Βουλγαρίας το 1300. Στο σημείο αυτό έλαβε τέλος και η ιστορική ανδομή μας για το ιστορικό αυτό φλούριο που αποτέλεσε για εμάς άλλη μια εμπειρία ζωής προσπαθώντας να σας μεταφέρουμε λίγη από τη μαγεία του. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το κουμπί με το καμπανάκι αλλά και να κάνετε κοινοποίηση του καναλιού μας ώστε να μας βοηθήσετε να αφήσουμε το κοινό μας.